passámos, fiquei preso. Eu e um motociclista mudo, está ali. Mais os amigos romenos que ele encontrou, que também vêm da Roménia. E a motinha. E uma Yama Teneré, bem viajada. E pronto, vamos aguardar que a polícia traga os documentos e o seguro. Parece mentira, mas é verdade. Acabo de pousar o pé na Islândia, país que eu mais desejo percorrer de moto. Um sonho meu, e este, no topo da minha lista há tantos anos. Infelizmente, o carro ficou retido na alfândega, e já estamos com mais de duas horas de atraso do plano inicial. Em compensação, ganhamos um novo membro na equipa. O motar surdo que estava a bordo juntou-se a nós para dar a volta à Islândia. Rescata à vista. Esta com 12 metros de altura. Uma foto rápido para seguirmos caminho. direção a um desfiladeiro onde tem o maior número de colunas de rochas de basalto na Islândia e um rio deslumbrante. 200 km. Estamos a chegar a Dettifoss, considerado uma das cascatas mais poderosas da Europa, pelos seus 44 metros de altura, mas principalmente pela sua queda de água de 200 metros cúbicos por segundo. Vamos ao lago Viti do Cravola e este nasceu de uma erupção há cerca de 200 anos atrás. Tem 300 metros de largura e é famoso pela cor das suas águas. regiões vulcânicas mais ativas da Islândia. chega. Foi um dia longo, foi um dia espetacular. Vamos agora montar as nossas tendas debaixo do sol da meia-noite, mas já estou ansioso para o dia da manhã.